ci fa capire che era rappresentato Sant'Ambrogio in questo affresco è il cartiglio dove c'è il Giglio. quindi la gente di Ferentino è come dicono molte persone è malata <laughs> eh, riesce a capire subito che è rappresentato il santo patrono guardando appunto il cartiglio che figura di Sant'Ambrogio infatti si dice che quando gli arabi stavano per arrivare sulla città di Ferentino eh, gli arabi arrivati nella zona dove c'è eh, o del bassetto sì. più o meno dove c'è l'isola eh. di Sant'Ambrogio si sono fermati perché hanno visto un esercito composto da tantissimi, uom tantissimi uomini sulle mura quindi sono andati via gli arabi, ma in realtà si dice che era la bava delle lumache sulla cinta muraria che con il sole brillava e loro hanno pensato che ci fosse questo grande ma quando è arrivato a San Giovanni ha detto ah, ecco mi piace proprio qua è proprio bello e si è fermato questo ci hanno raccontato gli anziani mia nonna ha sempre detto che Santa Croce entrava per questo motivo non per motivi poi abbiamo capito che invece si entrava per, per ricordare i luoghi dove lui è stato. Sant'Agata, Sant'Agata, solo per questo entra, non perché come dice. Però ecco, gli anziani ci raccontavano così, sono le cose simpatiche che ci dicono sempre. Secolo eh, avanti Cristo ed è stata realizzata addirittura in occasione del completo... Eh, io, che fatto, io che ho studiato diritto come giudice ecclesiastico, noi usiamo ancora il diritto romano, noi giudici ecclesiastici nel processo, nel processo è stato cambiato, ma noi no, ancora usiamo quello, proprio perché è il perfetto, è il, la legge perfetta. Santa ha commesso un reato di lesa maestà, non riconosce l'imperatore come Dio. È per quello che viene ucciso, non perché segue Gesù Cristo. E i cristiani vengono uccisi tutti per quello. E quindi il processo glielo fanno perché lui non riconosce la divinità dell'imperatore. Siccome chi non la riconosceva eh, aveva come supplizio la morte, gli diamo la morte. Ed è regolare tutto. E vi chiedo anche, qualcuno prima faceva una battuta, eh, i primi cristiani, ridimensioniamo un po' i numeri, eh? Noi siamo abituati a vedere questi migliaia di cristiani mangiati dalle, dalle fiebre. Ridimensioniamo un attimo i numeri. Ci sono stati tanti martiri, ma non così da avere milioni di martiri. Questo ve lo dico non perché io non ci creda ai martiri, ma perché è, così, non è che ne scoprivano poi così. Pezzo della reliquia capo è un pezzo del capo di Sant'Ambrogio. Tu sei di Anagni? Vedi che ci c'avevamo gli Anagnini, avevate fregato. I fiorentinesi se la sono sempre presa con quelli di Anagni. È solo un pezzettino. Ecco, dentro dove c'erano le ossa di Sant'Ambrogio ci sono questi due contenitori, questo contenitore con parti di ossa di Sant'Ambrogio, quando stava lì Sant'Ambrogio, qui, poi c'era quest'altro contenitore con dentro ancora sopra ci sta ancora la polvere che non togliamo, e con dentro reliquie di Santa Croce e polvere di quella terra. E poi l'ultima cosa, questa, quest'ultimo contenitore che è una sorta di eh, come un mattone. L'ultima ampolla è dentro le reliquie, quindi non le potete vedere perché si vede solo quando si aprono le reliquie. Sì, non ah, qualche data, la vedi avanti? compreso lo zucchetto di San Giovanni Paolo II, che è quello lì, ma non c'è Santa Croce vi assicuro che non ci stanno ma lei ci vediamo se andò allora non c'è proprio